Allah أكبر ولله Allah. Allah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا الله ولله الله وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرين وأوفق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله